रेस लगाएगा हो तेरे पास तो बाइक ही नहीं है तू क्या रेस लगाएगा दो मिनट रुक तो पूरी ठोक ठोक रखता गुंडिया का साथ क्यों न छोड़ता रह तू अरे गुंडे तेरे